Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, Ratoncito en el club, no la glu glu. Con Bell ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. si se cubre devote cuando visita a su abuela. Si necesita delgadita. Lunes, martes